ခဲ့တကယ်ကောင်းတယ်နော်ကျွဲခဲ့အနီးကရောတကယ်ကောင်းတယ်မနိုင်ဘူးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါတော့ဦးစီ U ဦးစီတို့လေ UMB တို့အနီးကဆောင်းကောင်းတယ်နော် M4 တို့ AK တို့မနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာ Rifle ထဲမှာ M4 တို့ AUG တို့ AK တို့နော် S7S တို့ကအဲ UZ တို့ UMB တို့အနီးကရှင်းပြလို့မရအောင် SMG ကြီးအနီးကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ SMG တွေကိုဘယ်သူကနိုင်လဲဆိုအခွေးခဲကနိုင်အကျွဲခဲကနိုင်သူကဗျာစပိယပြောငါတိုင်ပြန်ချနေရတယ်ဟွာလုတ်ပေါအောင်ဖန်ခဲ့ရဟမ်ဖန်ခဲ့ရဖန်ခဲ့ရသူက စပီးရကွာအဲ့ SNG စပီးနဲ့ဟောမှာ AK ဒမ်းမေးနဲ့သိလားဆိုင်မစတူဒမ်းမေးဟောပြင်းတယ်ဟော AK တော့အဲ့လိုဒမ်းမေးနဲ့ဟောစပီးနဲ့အဲ့ခွေးခန်းကကျွဲခန်းကအဲ့တော့မနိုင်ခုနတော့ကြည့်ပါလားကျွန်တော် UMP တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တော့ပြစ်တာညာအိမ်လေးပြင်းတော့သူရင်ထွက်ပြတာနော်သူထွက်ပြတာနော်ကျွန်တော်ပြစ်တော့ပြန်အိမ်တာသူပြန်သေးသွားတယ်ကျွန်တော်တွေးစက်ကျန်တယ်ကွာသူရင်ပြစ်လို့ကွာအားတော့ကျွန်တော်နောက်မှပြန်ပြစ်တာနော်ဒါပေမဲ့သူတော့တယ်အဲ့လိုခွေးခန်းကကောင်းတယ်နီးကက်နီးကက်တွေမိုက်တယ်ကွာ 慢点慢点慢点，对面跑过。မဟုတ်ပါဘူးသူကချီချွက်ကလည်းအရန်မြန်တယ်သူ9 9.9နဲ့ချင်းပြီသူက6.6ရေ9.9ရေရှိတယ်660 990ရှိ990နေတာချင်းပြီဘာသာလို့တော့အလှပဲအဲ့ဒါလာပဲတူတက်လာတော့သူလောက်လာတော့တူတက်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြောက်ကောင်မလေးဒီလေးပဲရှိတော့အားရဘောကြလာတော့ဘောကြလာတော့ဘောကြလာတော့တော့လားတူတက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်မလေးဒီလေးပဲရှိတော့ကောင်းရည်ရေးဒါမဲ့အောင်လုပ်ပါအားရအဲ့တော့တတ်သွားတာ cho nó phá mà mèo thì nó nó mà mà nó mà là bảo kìa a chào a chào này còn bé còn đi vào đi vào đi đi a à, mà a chào này kìa này đứng tấp là đứng tấp là đứng tấp là đứng tấp là đứng tấp là Ya, güey, đi, la la la, đi ra. La la la, mira. Yo a ver. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, 红色的那种，按个按个按那边一点。好了好了，进库那刀对的，进库那刀那边的，brother，看了，哦，对的，进库那刀那边的，进库那刀那边的，哎哥，搞那几边了，进库那刀那边的。那那那那谁么？给搞啥看嘛？喂。还来点吃菜了没？给搞啥来搞？过路啊，野鸡的，给的过路啊，野鸡的啦，过路应该没。因为哪里哪里？哪位哪位？Thank you. 还得还来点嘛，离着都没得买过呀，不然我买。 ကြည့်လိုက်အောင်မမလေးရမမရဟိုဘက်ကမမလိုက်မလိုက်ဒီဆက်တော့မနေတော့ဒီဆက်တော့မနေမလာအောင်ဟိုဒါဖန်ကဟုတ်တယ်မလာအောင်ဆောင်းဝမ်းမိုက်တဲ့နေရာလေးအဲ့နေရာလေးအေဦးကြီးနဲ့စနိုက်ပါနဲ့ကောင်တွေကိုဆွဲတဲ့နေရာအမိုးကြီးဆွဲတာပေါ့ ဟာလာဟာလာဘာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောကုန်းကုန်းလေးကုန်းကုန်းလေးတို့ဘာလို့ဖို့လဲမသိစဉ်းစားတယ်အမေကျန်လာလဲဆိုတော့ဒီချက်ပါဒီချက်ပါပြေးဝင်ပြေးဝင်ဒီချက်ပါရှိရလားဒီနာရှိပါရှိပါကျွန်တော်ပေါ်တက်ပြီပဲပေါ်တက်အဲ့ဒီတော့ကြီးရရှိပါတဲ့ခဏခဏလေးဘရိုဘေးဘေးဘာလို့ဆက်လာလဲဆိုတော့မမရဲ့ကလေးလေးပေါ့ချေစောမရှိတော့ကျွန်တော်ပါဝယူခဲ့တာမဆက်ပါဘူးလေဘောကြတယ်ငါသေးလေးကိုလေဟုတ်လားဗျာဘေး အော်ဒီမှာရှိတယ်ငါအောက်မှာမှတ်နေတာရတယ်ရရဘာပြန်ချမှာပြန်ချမှာလားရှိရရှိရရှိရရှိရရှိရရရရတဲကျုံတဲလုံးလားဒီကောင်ဒီဘက်ကောင်ဖို့ဒီဘက်ကောင်ရေဖို့ဒီဘက်ကောင်ရေနေမှာဒီနေမှာဟာဒီကောင်အိမ်နောက်မှာကြည့်ပြအိမ်နောက်မှာအိမ်နောက်မှာလုတ်လုတ်လုတ်လုတ် nice one nice one nice nice nice nice ဒီဘက်လားဒီဘက်လားဒီဘက်လား ရာကြီးငါတို့ဘယ်မှာရှိတယ်တဲ့လားဒီတော့ရှင်းဒီဒီမှာနော် Marked a ဒီ location. ပြန်ကြမှာနော်အဲ့တော့လိုက်ပါတော့ပြန်ကြမှာပြန်ကြမှာလာလာထဲဝင်ထဲဝင်ထဲဝင်ထဲဝင်ဒီကေရာကေရာအောက်ဝေးလာအောင်ပဲယူဒီရှိပါဒီရှိပါဒီရှိပါဒီရှိပါလားဒီရှိပါဒီရှိပါဒီရှိပါတပိတ်အပိတ်နဲ့ကွာ Thank you. အောက်တိုင်တိုင်တော့လေညီလေးမင်းကိုရနောက်မှာနေနေပြက်လက်ပြက်လက်တယ်တယ် 站的，站在站嘛，站嘛，站嘛，站嘛，在嘛，在嘛！我这边在站我这你那号，你那号帮我发，帮我发。我发！你五，你五，包机，包机的，包机的，包机的，包机的，包机的。包机，包机，包机，包包机的。二三一，二三一，搞装到机尾呢。装到机尾了。第二，第二包机尾吧。OK，OK，OK，喏，放一机的，放一机尾的，阿啦，一机尾的，第五个里面收的阿啦。 စမ်းတူဖို့လေပါတယ်ဖုတ်ဖုတ်ဖုတ်ဖုတ်စမ်းပါကျွဲရကွာဘယ်ဟာလာရပြီလက်ပေါ်ဝိုင်းအဲ့ရောကြီးချော်ခဲချော်ခဲနေတော့ချော်ခဲတော့မလုပ်လို့ချော်ခဲတော့မလုပ်ရဘူးဟောလီယိုရေးဟလာဒီလေဒီလေအဖုန်းနဲ့ပဲဟလာဘလို့ဘာလို့ဘလို့ပြရလဲဆိုတော့မင်းပပကသိတယ်ဟလာဒီလေနော်ကိုင်မယ်ကိုင်မယ်ခဏတွေးပြလာအောင်မယ်ဟလာရှော်ရအောင်ဘလို့ပြရလဲဆိုတော့မင်းပပကသိတယ်နော် ဒီလေးနော်မင်းဘာတာကြီးတာကျွန်တော်ပဲထိပါကျွန်တော်ခြေထောက်ထိပါလေကျွန်တော်မင်းတော့နော်ပုံရိုက်မှာ Thank you အာမရဲ့ကျွန်တော်ချိုးရတယ်တူတယ်ဟုတ်ခိုင်းလာကိုရိုက်ပါဆိုကောင်းစစားလာလာမကောင်းဆွဲကောင်းဆွဲလာဟာဒီဘက်လာနောက်နေတယ်နောက်ရတော့အမမသိဘူးခြေထောက်ချိုးရတာဘာလဲဘာလဲ မေးရဲ့တေချင်လို့တေချင်လို့အာကျွန်တော်မှပြန် Marked a ဒီဒီ location. ဒီဒီဒီအကောင်ပြန်ကြမှလည်းတူတယ်ပဲပြန်ကြပါပြန်ကြပါဒါသတိထားနော်ပြန်ကြရကောက်ကောက်ကိုကြည့်အပေါ်ကြီးအပေါ်ကြီးပြီအပေါ်ကြီးပြီအပေါ်ကြီးပြီကြည်တာကြည်တာမဟုတ်ဒိန်းကြဒိန်းကြပေါ်ရမဟုတ်လားကြိုင်ကျွန်တော်ပြန် Marked ပါ a မယ် location. ကြည့်လိုက်ပါနေနေနေနေနေအာဘေးမှာလည်းရှိတယ်အာနစ်ပေဒီလားကွာဘယ်တော့ပြတော့ဘယ်တော့ပြတော့အဲ့ဘေးကောင် လွန်ပြီးတဲ့ကောင်ကြပဲတင်တာတွေ့ပါတွေ့ပါတွေ့ပြီကားနေတာနေရင်းနဲ့ကားနေတာပြစ်လို့မရဘူးခါနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖန်ကြည့်လိုက်ရပဲဟောတန်လေးနဲ့ကားတန်လေးနဲ့ကားလာပြီနော် Watch out ဒီမှာဒီမှာဒီမှာအာကျွန်တော်ဖန်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဖန်ကြည့်လိုက်ဟောပြေးပြီနော်ဟောစမုတ်ကဲ Mark the location အဲ့ဒါတော့ဟောပြေးပြီ ဘေးကကောင်ဘေးကကောင် Marked a ဆုံးခဲ့ location. နော်အောက်နော်အောက်နော်အဲ့ကျွေးပြတဲ့ကောင်နော်အာချောင်းတဲ့ကောင်နော်အဲ့တော့မလားအဲ့တော့မလားအဲ့တော့မလားလာတော့တော့လူကွက်တာလူကွက်တာလာလူကွက်တာလာလာလာလာကဲအဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့တော့ဟောင်းနေလားဟောင်းနေအော်တိုလားပါလားအဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့လူကွက်တာနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရောက်နေပြီသွားအဲ့တော့မလီယိုဘယ်သွားတော့လီယိုအဲ့တဲ့အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လီယိုကြောက်ပြီနော်လီယို got you got Leon. Yes, yes, yes, yes, yes. ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါစိုက်လာစိုက်လာစိုက်လာကားပေါင်းပြေတော့မလွတ်ဘူးလားတတိုင်း46မှတ်ပြီအဲ့ဒါတတိုင်း46မှတ်ပြီအလားလေးအရှော့လေးကားပေါ်ကောင်မောင်းပြေတာလားတတိုင်း46တတိုင်း46တတိုင်း46တတိုင်း46နော်โอเคကွာအဲ့လိုမောင်းပြေလို့ရာကြီးလားဟာညီရဲ့မင်းဖင်းနေတော့ဆောက်သွားအောင်မယ်မင်းရလေ ခင်းလေးတော့စုပ်သွားအောင်မယ်မင်းလေးကအော်အော်အော်အော်အော်နားမလားဒီမော်ပီတက်ပြီပါလေကိုတာကောင်ကြီးကမင်းတက်လေမင်းကုန်စင်းသွားတယ်မင်းကုန်စင်းသွားတယ်ခြေစံကိုတာကောင်ကြီးကကြားတယ်ဒီဟလာပူစီပူစီဒီကောင်နေကြပါလေဆိုပူစီပြစ်တာอืมမင်းကုန်စင်းတဲ့ကိုတာကောင်ကြီးကကြားတယ်ငါမင်းတို့မှန်ပါခင်ကမှာ ဟုတ်တယ်မလားကျွေးမဖြစ်မဖြစ်လားမကြည့်ဖြစ်နေစာကီဘယ်ဖြုံးမဲ့သူတွေက line လေးကိုလေ930啊，你把你把你把，到到到，慢慢慢慢，哎，你搞我。哎呀，围路啊！哦，还少一，啊哪一挂还少一挂？米达，等我过来，啊包得到未必啊，搞也包得到。 မြင့်ပြီးပြစ်ရတယ်အဲ့ကြောင့်မထိတာမဟုတ်ရင်မထိဘူးရမ်းဝေးတော့အောက်နဲ့အပေါ်ဖြစ်တာကွာသူကအပေါ်နဲ့အောက်ကျွန်တော်အောက်ကနေအပေါ်ဖြစ်နေတာလို့တော်တော်တော်တော်တော်ဆွဲလိုက်ရဘောလီထိပါကျွန်တော်ကဘောလီထိပါကျွန်တော်လည်းကောင်းမှန်တယ်သူလည်းကောင်းသူလည်းကောင်းသူလည်း headshot ကျွန်တော်လည်း headshot သူကကျွန်တော်အနေကိုပြစ်ရတယ်နေနေကြာပြီကြာပြီကြာပြီကြာပြီ smoke နေတာ smoke နေတာ smoke နေတာရဆုံးလိုက်ကြမယ်ဆုံးလိုက်ကြမယ်ဆုံးလိုက်ကြမယ် all right the ada smoke Sai vào vào, sai vào lại thêm Vào. Ờ, đi vào đây mà bỏ. Ý giờ phải nó mà phi à? Ý giờ không được vậy, ý giờ không được vậy. Ý giờ phải nó mà phi à? Đi vào, đi vào, đi vào vào. Tôi là tôi là. Tôi chờ lại, tôi chờ lại. Tôi chờ lại, tôi chờ lại. Đi mà đi mà đi mà, đi đâu mà? Ai mà nhà gì, ai mà nhà gì? Ai mà khám mà được không? Marked a location. I've located the next play zone. Hold on, hold on, Enemies ahead. ဟောရဒီဘက်ထွက်သွားဒီဘက်သွားဒီဘက်သွားနော်ဒီဘက်သွားဟိုးအောင်မကျန်နော်အခုနေဆရာကြီးလာပြီးတော့ကုန်နေလာပြီးတော့ဗီဗီဗီနနေလာမသိဟုတ်လားဝဲတို့ဟောလူကုန်တာမြဲနေအဲ့အဲ့နွားကြီးကြောင့်ဆိုဒီအေးတော့ပါတင်ပါလေကွာဟုတ်တယ်မပါဘူး brother ဒီဘက်လူကုန်တာအရင်မြန်လို့တယ်လူကုန်တာမြန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ဗီနနေလာမသိဘူးအောင်ချက်ရှိုးတာကင်းမစစ်တလာရှိုးတာကြောက်ပါလေကြောက်ပါလေဆိုမှသေးချောင်းနေတယ် တော့ကိုအေးတယ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာကိုကိုအေးတယ် Marked a location. ကိုကိုအေးတယ်စားတာပေါ့ဟောဒီနေနေကြီးကိုကိုအေးတယ်တဲ့စုံဝဲစုံဝဲစုံဝဲပါလာလာလီယိုလာလီယိုလီယိုလီယိုကြောပြောမယ်အဲ့ကိုတို့မလားအဲ့ကိုတိုက်မလားအဲ့ကိုတိုက်မလားအဲ့မှာဖွက်ဖွက်ဖွက်နေလားရှေ့အရှေ့ဘွဲ၁၈កောင်နဲ့ကြက်ကအဲ့ရဲ့အရှေ့က၁၀កောင်လား၁၀កောင်လားမသိဘူးကြက်သားကြက်သားနှစ်ဘွဲစတဲ့ကြီးဒီဘွဲပါရရင်၃ဘွဲစတဲ့ဟောဒီကချစ်ကန်ရမယ်စူးစမ်းမယ်ဒီဘွဲချစ်ကန်ရအောင်စူးစမ်းမယ်နော်အကောင်းဆုံးတော့ No me lleno. Con ese ahí, mo mo mo mo buzo no. Ya vale. Ê đi nhau, đi nhau. Đi nhau đó. Bay bắn phụ rồi. Con lên cả quả lắm là xuống bên là xuống xuống là xuống bên là. Ê rồi, ê rồi, ê rồi mày đi. Ê rồi, ê rồi. Ví dụ như tao nói nó rất chỉ rồi. Oh no, oh no, oh no. Oh no. Nice one. Nice. 拉里过，别多了，分得多了，在哪里有？这老混那个，俺们混那个，俺们混的别多啊，拉里，这个拉里，这白多没有说不来的，高里呗，我分的小的了，这高不是，哎了，这高不是，哎了，这老里别多没，那是我少。